हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में लला गुरु चैनल में वीडियो अच्छी लगा तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए बेल आइकन का बटन दबाते हुए से हमने डिज़ाइन डाली है पीओपी की रसोई के बाहर अंदर फुल वॉय मिलेगी

Thank you.